Thank you. свежесть. Он стирает ваши вещи нежно. нежно. Постирала платье я с порошком чудесным. Вот поверить не могу и скажу вам честно. нежно, нежно.